मेरे पास बहुत मुश्किल से समय निकलता है कि मैं अपनों को भी मेरे घर से भी मैसेज आता है तो मम्मी ऐसा बोलती है कि तू तुम तेरे को एक मैसेज करते हैं तो उस, उसका जवाब दो घंटे बाद आता है तेरा ऐसा क्या कर रहा है और पता है मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ तो एक बच्चे ने क्या लिख दिया तो आपके तो अकड़ आ गई है बहुत पैसा आ गया है आप ऐसा कर रहे हो आप जवाब नहीं दे रहे हो बहुत अजीब अजीब सा लिखा मैंने कहा भाई कि आप थोड़ा सा हमारी भी मजबूरी समझो आप ये भी सोचा करो कि हम पे सिर्फ एक या दो या दस बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एट मिलियन इतनी बड़ी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शायद किसी को आपकी आपसे भी ज्यादा जरूरत होगी हम उसकी मदद कर रहे होंगे और पर अफसोस तब होता है जब इतना करने के बाद भी कोई इतना सुना देता है और क्या सुनाते हो मतलब क्या ही बताऊं मैं मैं आपके लिए मैं एक ही हूँ लेकिन हमारे लिए ऑलमोस्ट एट मिलियन है आप थोड़ा सा मजबूरी समझो सामने वाले की वो बहुत जरूरी है और लाइक नहीं किया तो लाइक क्यों नहीं किया टू लाइक दिस सेशन चलो